अपनी राख से तू जब तलाश में पर्वत देखे परवाने की आसमां भी सर उठाएगा आएगा अपना टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे न मिल पाएगा इस शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियाँ पिघलाएगा जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा जितना मेरा ख्वाब अब तू कैसे आएगा अब हौसले से जीने दे अब खौफ नहीं है सीने में हर रास्ते को चीरेंगे हम कामयाबी छीनेंगे सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना अब जीने में क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा तू ऐसे ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा